Thank you. fossi legata a un sapore piuttosto che a una terra. Ed è stato un viaggio bellissimo. e io non riuscivo a capire perché mia madre piangesse. era splendido, perché vedevo la gente che lanciava le stelle filanti dalla nave